görüşte cemalına aşk oldum ya seni Bir görüşte cemalına aşk oldum ya seni Nazlanıp nazlanıp yürüşlerin var sen Ey nazlanıp nazlanıp gülüşlerin var senin bakışların külüp canım yakışların Ya ya bakışların külüp canım yakışların Oyna paşın takışların, Yürüşlerin var senin Oyna paşın takışların, Yürüşlerin var senin Ey nazlanıp nazlanıp Yürüşlerin var senin Ah nazlanıp nazlanıp Yürüşlerin var senin Sadık apadar bulayın İsteseniz yar bulayın Sadık apadar bulayın Bir ömür yoldaş bulayın Yürüşlerin var senin Bir ömür yoldaş bulayın Külüşlerin var senin Ey nazlanıp nazlanıp Yürüşlerin var senin Ah nazlanıp nazlanıp yürüşlerin var senin Bir yürüşte cemalına aşk oldum yar senin bir görüşte cemalına aşk buldum ya senin Nazlanıp nazlanıp yürüşlerin var sen Ey nazlanıp nazlanıp külüşlerin var senin Yürüşlerin var senin